Okay, salamlayıram dostlar. Deməli, taksi gözləyən maşın gəlməlidir, Uber gəlməlidir. Təzə maşın ə, e, servisə vermişəm. Niyə vermişəm, onu indi maşın götürəndə deyəcəm. Ə, e, gedirəm servisdə maşını götürməyə və ə, e, teleskop almışdım. O teleskopu da aparıb qaytaracağım. İndi onun da videosunu indi paylaşacağım. Mən maşın gözləyəcəm. Gözləyənə qədər siz də o videoya baxın, sonra keçək videonun ardına. Bu ilə biraz çox gəzəcəyəm. Dedim, hə, gəzirəm, həm də bir dənə vlog çəkim sizinlə paylaşım. 1000 dənəlik puzzle Aytan xanım yığıb. İndi hal-hazırda 2000 dənəlik puzzle üstündə işləyir. Bunu Walmart-dan alanda videosu var idi. Kim videoya baxmayıbsa, yuxarı tıklayıb baxa bilər. Burada belə bir dənə korobka gəlib mənə. İstəyirəm ən çox qardaşım sevinəcək bunu görəndə. Özü belə çox bahalı bir şey deyir. Hələ oh ki, ucuz variantını oh almışam ki, baxaq görək ə, e, necə işləyir, nədir. Bu teleskopdur. Diafragması 5.7-dir. Okay, pis deyil. Bunun diafragması da var imiş, mən bilmirdim. Bunu elə bil ki, belə bir şeydir. İndi bunun hamısını quraşdıracağım, ondan sonra e, buradan görüntülərdə, ayın görüntüləri görüm ki, olsa çəkəcəm. Ah, bir saatdan çox vaxt keçirdim bundan. Axırda belə qərara gəldim ki, bunu qaytarım. Çox dişov şey. <laughs> Hər şey bir-birindən ayrılır, tərpənir. Ki, bunu qaytarım. Lazım ola biraz yaxşısını alaram. Bura bizim məhlədir. Qısa olaraq buranı görsədim. Ağ ah, Lexus gəlməlidir. Buradan maşın salonuna qədər 10 e, dollar pul yazacaq. İndi Sözün yaxşı aparsa, yaxşı söhbət olsa tip də verəcəm. Yəni, çoxları maşın videosunu gözləyir. Maşın videosunu çəkib paylaşacağam, amma o videodan qabaq bir dənə çox möhtəşəm bir dənə video var, onu hazırlayıram. Onu hazır eləyim, paylaşım, ondan sonra maşın videosunu paylaşacağam. Hə, maşın gəldi. Gəldik, çatdıq. Bu ağ Lexus idi. Heç nə verməyəcəm. Komfort zakaz vermişdim ki, sakit, səssiz gəlim. Bir dənə özündən bir də mahnı qoymuşdu. Bütün yol boyu qulaq asdı. Dedim, hə. Mən də heç nə verməyəcəm. Hə dostlar, maşını götürdüm. Hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur. Və gedirəm indi Amazondan aldığım bu mənasız teleskopu qaytarmağa və ondan sonra gedirəm bazarlıq eləməyə, ondan sonra da qayıdıram evə. Qaytarmaq üçün belə bir mağazanın içinə girsən, görürsən orada yazır Amazon return. Hə, belə mağazalar gətirib atsan üstlərinə və heç bir də pul ödəmirsən. Məndə gez gəlmişdi. Birinci səbəb, ikinci səbəb də quraşdıran yerdə nəsə xarab oldu. Ona görə mən də qaytarıram. Burada, ha, hə, okey. Sıra burdadır. Burada dayanacağam və qaytaracağam. Görürsüz, məndən başqa 2 nəfər də var burada. Bu mağazada birinci dəfə gəlmişəm. Bu ərazi ümumiyyətlə birinci dəfə gəlirəm, bilmirəm nə ərazidir. Qaytardım, belə bir kupon verdi, 25% endirim əldə edə bilərsən, burada nə salsan. Bu saatdan xoşum gəlir. Seiko imindir bundan. Endirimlə görürsən, neçə ala bilərəm mən bunu. Burada 15% endirimləri var. Məndəki 25% ilə Görüm nə qədər edir? 15, 25, 30, 40 faiz endirim. Kim 40 faiz endirimlə bu saatı götürə bilsəm, yaxşı qiymətə götürərdim. Neçə vaxtda gözümdə qalır bu saat. Evdəkilər dəli olacaq mən bu saat alsın. Əsəbləşəcəklər hamısı. Bizə bu nədir saat alsan ancaq. 3 almışam, bu 4-cü olacaq. Xəstəliyimmiş bu da. Burada başqaları da var. Bu Sitsin bu saat da qəşəndir. Sonra Seiko-nun bir dənə də bu saatı var. Bu, bu da qəşəndir. Buradan qiymətini görmürəm. Başqa belə saatlar da var. Kimin nə saatlardan xoş gəlir, hansı saatı alıb özü üçün aşağıda kommentlərdə yaza bilər. Sonra da mən də bir gün öz saatlarımı bölüşərəm sizlə. Nələr, nələri almışamsan, bu saat da qəşəndir. Bunlar enerjiyle işləyir. güneş enerjisi bir de adi ışık enerjisi ilə. Da bunlar. Da bunlar. Enerji ilə işləyirlər bunlar. Batareyka yoxdur. Ömürlükdür. That's an amazing watch. 250 and the, uh, before the tax. Before the tax. I'll have to go on the register and then figure out what everything will cost. Mm -hmm. özümü daha güclə saxladım ki, o saatı almayım. Da özümü bilsən zorla saxladım. Amma mənə gəl mən qayıdıb o saatı götürəcəyəm. Çox dəyişə saat idi. O idi necə xoşum gəlir o saatdan biləsiniz. Çox xoşum gəlir, çox. Yoldaşıma deyirəm bicycle almıram, saat alıram. Deyir, yox, saat alma, get bicycle al. Ah, bir o sözə görə mən bilmirəm, gələ gedəm özü ilə danışam. İstəsəm alaram, prosta xətrinə dəymək istəmirəm də. Ona görə gərək özü desin, hə al. Mən də rahat-rahat alım. Sonra deyəcək ki, mən dedim onu al, sən bunu aldın. İstəmirəm, xətrinə dəyim, amma belə getsə sən sürpriz eləyəcəm ona. Gərək onun üçün nəsə alam, sonra da bunu alam. Belə örtbasdır. <laughs> Aytən xanım, bu videoya baxanda yəqin güləcəksən özündə. Mənim dalımca nə danışır? Məndə bir dənə xasiyyət var, bəlkə də mən çox şeydə kömək eləyir. İstədiyimi həmişə əldə etməyi xoşlamışam. Yəni bəzən olub ki, özümü vaz keçdirmişəm, demişəm ki, şey, okey də mənə lazım deyil. Yəni həyatda mənə nə qədər ə, təsir eləyə bilər bunun olub olmamağı. Və biraz götür-qoy eləyirəm, görürəm ki, hə, nəsə pulla alınası bir şeydirsə, deyirəm ki, okey də mənə indi bu saat lazım deyil və almıram. Amma bəzi şeylər var, istəyirəm, arxaya kimi gedirəm və onu əldə edirəm. Um, və um, heç, uh, heç vaxt da belə, yəni peşman da olmamışam nəyisə belə üstünə gedib almışamsa, ya nəsə eləmişəmsə. Ə, ona görə həmişə çox vaxtı ürəyimin səsinə yox, ə, e, ağlım mənə nədir, onu eləyirəm. Amma bəzən də saxlaya bilmirəm özümü belə şeylərdə. Nəsə almaq gələndə Özümü çox vaxt saxlaya bilmirəm, amma bu səfər saxladım. Amma ola bilsin də saxlamadım. <laughs> hə, dostlar, nə fikirləşirsiniz? Mən o saatı aldım, almadım. Kommentlərdə yazarsınız, fikrinizi bildirərsiniz. Mənə çox maraqlıdır, mənə nə qədər tanıyırsınız, nə qədər tanımırsınız. Videonun sonuna baxın biləcəksiniz mən o saat almışam yoxsa yox. Kommentlərdə amma indidən yaza bilərsiniz. Heç kim qabağa verib baxmasın. Okay? Sona kimi baxın, görəcəksiniz nə baş verir. Gəlmişəm marketə. Bura İran marketidir. Buranı gəzmədim, adam çoxdur burada. İranlılara çəkəndə biraz bitəri olurlar. Burası da adi bizim marketlər kimidir. Şöyle. Burada da halal kolbasalardır. Burada ət falan hamısı halaldır. Buradan alıram. Bəzi ətlərimi, bəzi ətlərimizdəki, bəzi ətlərdəki alıram. Ə, e, e, o birisi marketdən, səbzidən. Səbzinin videosu var, girib baxa bilərsiniz. Aa, belə, indi ə, e, nə almışam mən? Mən burada ət, kalbasa, toyuq, Ondan sonra simiçka almışam. Çox. Bir dənə də e, şey alacağam, mərc alacağam, sonra gedəcəm evə. Burada görürsünüz cürbəcür ədviyyatlar var, nə qədər ədviyyat var. Bilinir ki, İran marketidir, ədviyyat çoxdur. Orada da hamısı ədviyyatlardır. O tərəfdə də ədviyyat qarışıqdır. Mərzi götürdüm buradan, 2.19-dur. Burada başqa şeylər də var, hazır paketlərdə. Lobiya falan nə istəyir tapmaq olar. Burada da şorabalardır. İran hələ bizim Lənkəran tərəfi oxşayır bunların şorabaları. O günlər mən buradan badımcan tutması almışdım. Çox qəşəng idi. Yəni belə şeylər burada çox asan tapmaq olur. Əvvəllər bilmirdik hardan alacağıq, nə edəcəyik, amma indi уже bütün hər şeyin yeri bilirəm. Bakıdan nə alırımsa demək olar ki, Los Angelesdən hamısını tapıram. İran marketlərinin sayəsində. Okay, indi buradan çıxıram. Turşu tutmaq üçün cürbədir sirkələr də var mənim ən sevdiyim sirkə. E, bir dənə çörək götürürəm və gedirəm. Burada düyülər də gör, neçə cür düyü var, cürbəcür növlər, hər növdə düyü var burada. Buradan düyü də qəşəng düyülər gəlir bura, alır o bizdə xoşumuza gəlir. Sarımsaq tutması da var burada görürsüz. Bu qısa alış-veriş idi və 98 dollar 27 sent tutdu. Okay, man. How's it, Maryam? gəl. Okay, how's it, Hey, What do you want, sir? Um, do you have uh, chicken some nuggets? Chicken nuggets? Yeah. yeah. I want to get the chicken nuggets, okay. french fries. Oh, oh, oh, oh, be careful. Cookie, cookies. Thank you. Thanks so much. Thank you. That was Excuse me, what's your name? Oh, oh, oh. Vatana millətə hayırlı olsun. Evdəmişim mən deyirsən, heç mıx problem <laughs> Evdə heç mıx problem verdim. Ona dedi, sən necə ustasan, heç mıx problem verdim. <laughs> Oradan da divara mıx problem verdim. Həmişə əyri sakit. Bu nə vaxt batdı? Hə, gələndə batmışdı. Yox, xeyirli olsun. Hə, necəsən? Kebab eləyirsən? Hə, eləyirəm. Nə eləyirsən? Color paint. Color paint eləyirdin? Hə. Fərid müəllim burada partladır, yəni kebabdır, <laughs> hə? Allah sən var eləsin. Uzun müddətdən sonra görüşdük yenə. Həmzə. Almısan deyənlərə təbrik edə bilərəm. Bəli, almışam. Daha doğrusu gedirəm almağa. E, niyə fikrimi dəyişdim? Mənim bir saatım var idi, Bulova. Instagramda paylaşmışdım open box'una endirimə düşmüşdü. 200 e, nəm 70 neçə dollardan düşmüşdü. 79 dollara mən ona 95 dollar vermişdim və o saatı e, o saatla bu saatın arasında oxşarlıq çoxdur fikirləşirdim ki, onu alsam bu saat nə eyni olacaq. Və belə qərara gəldim ki, onu mən təzə almışdım. O saatı qaytarım 95 dollar, üstünə 110 dollar qoyum, istədiyim saatı alım. Onu prosta endirimdə idi, yəni almışdım, nə yalan deyim. Xoşum gəlmişdi o heç, amma endirimdə də olduğu üçün bir daha çox sevmişdim onu ki, endirimdədir. Və o saatı qaytarıb bu saatı götürə bilirəm bu saatdan sonra yəqin mən daha saat almayacağam. Sonra indi hal-hazırda onu qaytarsam, bunu alsam 3 dənə saatim olacaq. Onlar da evə çatımda saatları sizə göstərəcəyəm. Saat həvəskarları varsa xahiş edirəm məni tək qoymasın, yazsınlar ki, ə, sizdə nədir saatlarınız? Və kommentlər hə, təbii ki, yoldaşım da oxuyur, evdəkilər də oxuyur. Görsünlər ki, tək mən döyürəm saat sevib alan, başqaları da bunda, başqaları da yəni ki, alır. Qayıtdım, gəldim. Ano, mən bura gətirən saat buradadır. Bəyələrdə bu qadınla danışırdım. Görən kimi deyir, qayıtdın saatçın dedim, hə? Okey. Görürsünüz ki, 250 idi, 62 endirim, 188, tax 205. Amazonda isə bu taxsiz 221 dollar idi, söz süper. Saat da buradadır. Və o möhtəşəm an Bəli, saat deyənlərə təbrik edirəm. Saatı almışam. Gəldim artıq evdəyəm. Bu mənim saat saxladığım qabdır. Bu üçün bunu təzə almışam, təzə gəlib. Bunun videosunu heç yerdə paylaşmamışdım səhvləməmsə. Bu ən birinci aldığımdır. Bu blovan qaytaracağam. Okey, budur, bu da. Bunu indi qaytarıram. Deməli, gəldim bu saatı qaytarmağa bu mağazadan almışam. Görürsünüz saatlə, mənim saatımla tam oxşardır, ona görə bunu qaytarıram. Görürsünüz, oxşarlıq çoxdur, amma bu daha yaxşı keyfiyyətdədir ona görə. Bunu saxlamaq qərarına, bunu obrusunu qaytarmaq qərarına gəldim. Sən mağazaya girirəm, görürüm indi qaytaranda bir problem olmayacaq. Deməli, maşının videosunu niyə çəkmirəm, onu deyim. E, martın 5-i e, mənim bura gəlməyimin 5-ini tamam olacaq. Onunla bağlı bir dənə e, qısa demək olar ki 5 il özəti kimi bir dənə video çəkəcəyəm. Daha doğrusu əvvəllər necə problem olub, nələr olub, qısa olaraq onları heç yerdə paylaşmadığım videoları paylaşacağam və danışacağam bu 5 il ərzində nə baş verdi, nə elədi. Ona görə maşın videosunu saxlayıram. Martın 5-dən sonra hansı video gəlsə onu paylaşacağam. İndi maşın servisə gətirdim. O da maşın xarab olmayıb, heç nə olmayıb, təzə maşındır. Sadəcə ə, e, mənə məktub gəlmişdi ki, həmin maşınlarda ə, e, texniki problem olub bəzi modellərində. E, ola bilsin bu modeldə də var. Çağırış elədilər ki, gəlin biz servisdə bunu yoxlayaq. Videonun əvvəlində dediyim kimi, bu video biraz uzun oldu, biraz yorucu oldu. Daha doğrusu gün mənim üçün uzun oldu. İndi montajda o qədər də uzun olmayacaq. Videomu bəyəndirsə, like düyməsini basmağı unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın və bildiriş düyməsini də basın ki, növbəti videodan xəbəriniz olsun. Sağ olun, hələlik fikirlərinizi bildirməyi də unutmayın. Hə, əsas odur.